停停停停停停停！你们是不是经常遇到这种情况，被别人拳法打得没有办法还手？我这期就教你们怎么办。我下面给你提供三种解决方案，最后一种真的是无敌，最好用了。第一种，我们曾经想过这种方法啊，就是说我护着头，我也不甩手，他打我拳，我就低扫低打，来打我。谁？ <laughs> 你这？哎谁谁谁？哎谁？但是啊，依然你有可能看着就是很狼狈的样子。 第二种方法啊，我们就不是护着头低嗓了，对吧？我们稍微激进点，我们就是主腿，主腿克制你，假动作各种的，伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸 <laughs> 那现在依然也有可能，你还是被打得很狼狈，因为你没有拳法，你消耗很多。而且现在最流行的不是泰拳规则，在泰拳规则，可能我这么踢，他这么打，可能有的时候他没有踢膝盖呢，都算半有效攻击，还有可能算我赢。但观众角度来讲，哥们儿你太狼狈。所以第三种最好用的方法是什么？是是是第三种方法啊。 你其实把手支出去是非常好用的，真的。我们俩也许给你演示的没有那么真实，因为我们现在没在打实战，我们在给你拍教程。我们这个视角啊，旁边可能看不到，但是正面面对你的对手，他的起膝的动作我看的非常明显，所以我会明显故意要退一下，因为我怕他膝撞我，这是非常危险的，所以我会故意往后退来躲躲他的袭击。啊，这是不一样的感觉。对各种水平的玩家屡试不爽。他打拳的时候，你把手支起来，他不知道你要做什么，有可能他认为你要做顶膝什么的，但这时候你一直支着手往前走。 他把摆拳什么？你当然护好头，往前支着走，他非常不爽。偶尔来一拳来一腿，其实特别好用，但是你也得小心有风险，对吧？你手支着时，他容易打你下巴，你很危险，对吧？但是你把这招用好了，真的是在实战中屡试不爽。拳法好的朋友，你面对他，你不能选择妥协，就是我一拳不出了，你绝对不能选择。而且有的时候，你看他打我拳，我偶尔出个直拳打他一下，这个事儿其实这没有那么大作用的，因为你打完他，他继续打我，哦，我反击他，他继续打我，你知道吗？你运用枪怎么办？把手支起来。 支起来，让他不知道你干啥，偶尔打一拳，支起来试一试。但你不能一直这么打，你一直这么打，你也会被破解的。怎么破解，我暂时先不告诉你。